שלום, לא יודעים מה לעשות עם החיים שלכם? גיגית! הגיגית שתעשה לכם חיים קלים יותר. אפשר לשחק את הכדורסל ביתי. עוד דבר שאפשר לעשות עם הגיגית זה לאכול קורנפלקס. איך. איך. איך. אני אתן לזה פה איזה טעימה. רק אל תרטיב את המצלמה. מה עוד אפשר לעשות עם הגיגית? מקלחת. שלום כולם, כאן גיא ואני עושה את ה-ALS Ice Bucket Challenge. אז אה, אני מחייב בעצם את אה, ביבי נתניהו, שרה נתניהו ואובמה. תחזיר את הכובע! אפשר לעשות עם זה גם גו, כובע, כובע, כפולי. אפשר אפילו לשחק עם הגהית מחבואים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, <laughs> שבע, שמונה, תשע, עשר. עוד משהו די מדהים שאפשר לעשות עם הגיגית הזו זה לשים מוזיקה בחזק ברמות. תשמעו. Johnny J. אפשר גם לשים על זה רגליים. אפשר גם לשבת בתוכה ולראות טלוויזיה בנוח. וואי, נוח. בקיצור, יש מלא דברים לעשות עם גיגית, אז פשוט קנו אותה.